hosili bilan xudo xohlasa endi marvelosda to'qqiz ko'rib chiqamiz inshaalloh hop bundan oldingi olgan videoyim davomida to'g'risini aytadigan bo'lsam kompyuter muz qotib qoldi umuman o'lik darajada shunga boshqatdan olishga qaror qildim mana taxminan bitta mana bunaqa oddiy silindr sizib olyapman misol ellik santimetr ikki santimetrlik bo'lsin radius hop bir metr bo'la qolsin Xo'p, bundan 4 ta kopiya qilaman. Misol 2 sm bo'lsa, 20 sm ga minus 20 deydim, Mana preview 4 ta dona. Xo'p, 4 ta emas, 5 ta bo'lsa, okey, mana poligonga aylantirib oldim. Bitta poligonga aylantirishdan oldin mana jamda cap optics tashlab optics olib bo'lmasmi? Yo'q, bo'lmas ekan bunday. Xo'p, poligonga aylantirib olamiz. Attach qilamiz. 2 3 4 5 hammani tepa qismidagi va past qismidagi qopqoqlarni hammasini o'chirib olamiz qopqoqlarni hammasini o'chirib oldim shunda manda manda hozir turib turbusini beradigan bo'lsam iloji boricha ko'proq beraverish kerak ham iteratsiyani chunki avatar sifatida ishlataman buni hop orasidan tushib ketib qolish kerak emas mana shu narsani deb e, to'g'risini ko'p muammo bo'ladi bunaqada e, avatar orasidan o'tib ketib qolgani sababli o'sha narsa bo'lmasligi uchun iloji boricha mana shunaqa e, segmentni ko'paytirib tashlayveringlar bu avatar o'chirib tashlashlik keyin umuman hech qanaqa rol o'ynamaydi chiqadi, misol Ha, expert expert selected hop alta misol bo'lsin bu object to'qishga ha okay. quality marvelous soch olaman marvelous soch oldim hop import object masalan mana buni olib kirib olaman avatar sol key automatical uh, add yoqib o'tiraversin hech qanaqa anaqasi Okey. Mana narsa bizga tushdi mana. Ko'rayotgandek. Mana holatda olib qo'yib turaman. faqat man markazga yaqinroq olib kelib qo'ya qolaman keldi mana hop endi bitta rectangle chizib olaman to'qqiz shodirchiligi oddiy to'qqiz o'zini ko'rsatmoqchiman misol yigirmaga misol bunaqasiga o'n bo'lsa mana okey to'qson rasmni aylantirib olamiz hamda tushirib oldim tushgandan keyin buni hozir tikib yuboraman o'raman chapiga chapini o'rniga qilib mana tikib mana bu yerda friksionlarni nol qilib qo'yaman sirpanib tushib ketish bo'lmasligi uchun masofasini besh qilaman ho'p yaxshi xudo xohlasa ho'p endi bundan e, yana bitta ko'piya olaman faqat buni endi reset e, reset qilib yuboraman kid arrangement selected faqat mana buni ochib tashlashim kerak e, tiklangan chokini 90 gradusda burib olaman Xo'p. Partial distance diametrini 10 yo undan kichikroq sonligi mana. Xo'p, endi to'qiling e, tikadigan mana tikilinishi kerak bo'lgan joyini men ulab olaman bunga. Mana qimirlamay turadigan joyi, to'qilinadigan, e, shu to'qilganda qimirlamay turadigan joyi mana ham holatda turibdi. Xo'p. Faqat bizda nimadir teskari tushdi. Ctrl Z nariga yo'l qo'ygan ekanman. Bunga emas, mana ulashim kerak ekan. mana endi to'g'ri tushdi ho'p bu pastga chiqib ketib qolmasligi uchun undan yana bitta kopiya olaman ctrl c ctrl v buni ingichka qilib olaman qanchalik umuman ahamiyati yo'q friz qilib olaman buniki keyin mana ikkalani bir biriga tikib qo'yib hop friz qilaman nimagadir ctrl k mana bo'ldi davom ettirib ketaveramiz mana tortilinyapti ko'rayotganlaringki misol mana babekni man olib turib pastga bunday olib tushadigan bo'lsam hamma mana tortuvimga ketyapti ana endi uzunligini kattalashtirishim kerak bo'ladi misol to'rt yuz deylik to'rt yuz desancha uzun bo'lib ketib qoladi misol endi boshidan oxirigacha to'rt yuz yetadigan bo'lsa manimcha xudo yaxshi bo'lishi kerak ho'p mana buni olamiz mana agar avatarlarni misol anaqasi e, garmenti kichkina bo'ladigan bo'lsa unda sizlarda bunaqa natija chiqmaydi shu sababdan avatarni iloji boricha garmentini e, to'g'ri avatarlarni anaqasini e, ko'proq qilib beraveringlar segmentatsiyasini ho'p mana buni kopiya qilib yo tomoniga ham olib kelib qo'yib qo'yaman mana eng chekkadagi qismiga masalan deylik mana turibdi hop mana buni tortamiz hamki hop hamchoqqa o'chirib tashlayman xo'sh qani endi buni deyman angula deyman bizada hamma narsa yuzaga keldi Hop, bu hali to'qilinganga o'xshamayapti, chunki birinchidan ham uzun. Hop, yo'q, kichkina qildi. Bo'lsa. Kizcha kichkinaga 200 lab beramiz taxminan. Hop, buni muzlatamiz. Trubka. Simulyatsiya beramiz mana. Hop, 200 kichkina, ko'rayotganlaringizdek. 300 ham kichkina, 350 masalan, 400. Yo'q, 400 ko'p. 280 370 taxminan mana shunaqa holatda mana yasa olasizlar 360 hop mana bundan tushirib turaveraylik qalinligi yo'q qalinligini ko'rsatish uchun mana buni yoqasizlar mana hop faqat hozir bu yerda hech qanaqa qalinlik ko'rinmaysizlar qalinlik mana bunga o'ziga berasizlar mana bitta yerda mana degan joy bor misol 5 5 mana 5 mm'dan buyon bo'lsa mana anaqa qalin obyekt paydo bo'ladi hop endi bundan misol sizlarda bir nechta bo'lishi mumkin hozir bunaqasiga tikib chiqadigan bo'lsak har ikkitadan bittada bo'lsin degan bo'lsanglar mana men bunaqasiga chiqyapti kontrol kontrol bu yoqda ham mana tushdi hop har bittadan oralatib qiladigan bo'lsak masalan taxminan har bittasiga ham qo'ya olsam bo'larkan ctrl c ctrl v hamma holat mana yuzaga kelyapti bizlar xudo xolos. ho'p qani endi uchta bularni o'zi birlashtira olsanglar ham bo'ladi keyin bitta qilib tushib ketib qolmaydi tikkilingan joylarda faqat ozgincha muammo bo'lishi mumkin umuman olganda tushib ketib qolmaydi xudo xohlas ho'p mana yana bitta nusxa olaman tursinmi taxminan hamma narsa mana bizlarga j keldi hop mana endi to'qson gradusda ham aylantirib olsanglar bo'ladi kontrol misol t to'qson oldik faqat mana bu chekkasini bunaqa yo'l bilan esa olamiz e, o'rtasini esa olamizlar chekkalarini qo'shilib bilib hop o'rtasini esa olamiz olib keladigan bo'lsak taxminan to'g'ri bo'lar ekan o'zi mana bunaqasiga ham to'g'ri kelyapti ko'rayotganlaringki agar misol sizlar orasidan bunaqasiga ham o'tkazaman deydigan bo'lsanglar ya'ni mana buni olib turamanda hozir misol deylik mana bu yerdan uzib turib mana tiklab keyin yana bunga o'tkazadigan bo'lsam mana ingichka ko'rinishga o'tkazib turishim kerak cho'rtlashib turaman buni hop bu bizada muzlab tursin yo tamom Смотрите. endi chopini o'chirtirish beraman ho'p mana bu deyman misol mana bunga ulansin desam ctrl b hop hamma narsa mana bizda yuz ikki oldi Xo'p, endi bu narsani misol biz obyektdan oldinroq qilib olib e, o'tib ketsak bo'ladi. Xo'p, aylanib ketib qoldi. Aylantirib olishni ajoyib qiyin emas. Bundoq boshlamani. Faqat teskari tomonga anaqilyapman. mana endi to'g'ri bo'ldi olib ki, anaqasiga bu bo'ladi hop endi soatlab o'tirish kerak har bittamni e, e, kirgan chiqqanini to'g'irlab chiqishga umuman olganda mana shunaqasiga ketma ket ketilinadi o'chirib tashlaymiz mana misol уже ish bitgandan keyinda buni mana bu bunday ulab qo'ydingizlar уже mana bitta qator bo'ldi hozir mana qatordan hozir bizada bir ikki uch to'rt besh bir ikki uch to'rt to'rtta o'n oltita ekan o'n oltita qator u har bittasiga mana shunaqa ozginchadan ajratadigan bo'lsanglar ancha vaqtinglar ketib qoladi shunaqa qilib to'qilinadi marvaza agar to'qiydigan bo'lsanglar ideal holatda xaltani modelini ham mana shunaqa qilib tiksanglar bo'ladi endi u faqat sal aqlli odam ishi bo'lmaydi chunki bitta xaltaga sakkiz soatdan oshiq vaqt ketkazish undan ko'ra tekstura bilan chiqarib qo'ygan yaxshiroq unaqa joylarini hop lekin mana bu arziydi misol hozir man sizlarga ko'rsataman um, mebelda ham bor saba italiyada aytmasam saba italiya hop картинки connected yo'q misol mana bunaqa kresloda bo'lishi mumkin sizlarda bularda endi arziydi chunki bu sotilinadigan narsa ko'p sotilinsa kerak yana bilmadim bularni ham endi misol max so'zni ham qisqartirib bo'ladi no agar buni qalin o'sha ipli holatda qilingan bo'lsa misol hozir ko'rsatganimdek bu mana sab italyan pikselda bor edi pixel light sab italyan pixel light mana teg tomonida shunaqa to'qqiz qilingan faqat teg tomonni rasmi yo'q ekan mhm. o'nbolganda mana shunaqa davom ettiriladi to'qib bosqilib hozir e, man mana buni manimcha to'qib qo'ysam kerak oxirigacha chunki boshlab qo'ydim oxirida nima natija bo'lishi o'zimga to'g'risini aytsam sal qiziqroq bo'lyapti hozir yana pauzaga qo'yib turib to'qib ko'raman hop bizada mana holat yuzaga keldi to'qilingan holatda hop qalinlik bilan ko'radigan bo'lsak mana bunaqa narsa bo'ldi ancha ko'p vaqt ketdi bunaqada no lekin misol agar mana shunaqa to'qish kerak bo'ladigan bo'lsa to'qishni ham ko'rib oldinglar qanaqa qilsa bo'lishini hop shu shunaqa bundan osonroq yo'llari misol mana bu hamma qatorini terib olganinglardan keyin misol bitta bitta joylarni ustiga tagiga chiqarmoqchi bo'lsanglar mana bitta mana bu select mesh degan narsa bor shu joyda misol o'zingizga kerak bo'lgan joyini tanlab olasizlar misol mana bu obyektni mana bu joyiga masalan deylik mana shu tagida tursin tagida turish uchun buni olasizlar pastga tushirib qo'yasizlar bo'ldi har bittasini olib simulyatsiya qilib o'tirishinglar shart emas to'g'ri ish hop ishinglarni tezlashtiradi hop umuman olganda mana shunaqa qilinadi hop hozir hammasini belgilayman bularni misol mana bularga o'n beraman qalinligini sal kattalashtirishga endi tilingga rissam e, kattaroq ishga o'xshab ko'rinishi uchun mana bitta kerak masalani musorlar bor bularni o'chirib yuboramiz hop avatarni bekitib qo'yaman shunda bizada mana hasıl narsa hosil bo'ldi ko'rayotganlaringdek hop buni sıfatını yana ham böyledi. bo'ladi misol bundan kichkinaroq obyektlarda mas qilib boshqa qilib bu faqat o'sha mas qilish uchun qilingan narsa hech qanaqa referens ham boshqa ham qilingani yo'q ну agar misol endi sizlarda manimcha savol chiqadigan bo'lsa to'qish qanaqa qilsa bo'ladi buni yechimi endi sizlarda bor xudo xohlasa deb umid qilaman ho'p mana bu yerda bitta ikkita mana o'xshamagan joylari bo'libdi ko'rayotganlaringki avatarni ham ko'rinyapti avatarni ko'rsam ko'rinmayapti mana bu e, obyektlarimizni qalin bo'lib ketib qolgan va misol e, bir birini ichiga ko'p e, chiqyapti kirib chiqyapti o'shanga mana bitta mana bu yoq tomoni baland bo'lib ketgan bu yoq tomoni mana past ketib turibdi mana yana tepaga ko'tarilgungacha obyekt tugab qolibdi obyektlaringlar bundan maydaroq bo'ladigan bo'lsa bundan boshqacharoq natijalarni ham ko'rsanglar bo'ladi ho'p umuman olganda mana shunaqasiga davom ettirib ketilinadi mana buni ham misol agar imkoni bo'lganda ikkalamani bitta o'qda bitta balandlikda anaqa qilib to'qiydigan bo'lsanglar bundan chiroyliroq natijalarga erishishinglar mumkin bo'lar edi ho'p umuman olganda mana shunaqasiga davom ettirilinadi xudo xohlasa shular bilan keyingi yana videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar